Так, друзі, всем привет. Значит, дивіться, ну Санька, підожди. Э, осталась у нас шальовка. Ну, 100 на 30. Наша, то, що ми брали на кровать. І виходить, цієї шальовки у нас хватило столик, ми хотіли зробити. У мене е, цех, ну, типа комната, цех такий обвалочний або м'ясний. Я потім покажу. Ми туди робимо столик, там уже один такий є. І И еще материал остался у нас на... Сейчас я покажу. На кровать еще на одну. Кровать зробили дуже довольні, але ну, вам не показали. А це синок каже, теж хочу таку кровать і ми йому ось на днях зробимо. Закажемо два бруса, куму Вадосу він привезе 100 на 50. І шальовка є, і доробимо. Да, Сань? А цей зробили ми 2 метра. Тоже весь шальок, єдине, що ножки ми зробили і брус знайшли старий, розпиляли його вдоль і таким образом. А ну Сань, переверни його, як він з тої сторони покажемо. Внутрі? Ну так. Да. Он знутрі отак. Тоже шальовка розпущена пополам по 5 сантиметрів і ну, чисто як укріпляючий, щоб якщо нагрузка буде здорова на стол, то так. Хотіли розкоси тут ще зробити. ну Він там в углу стоятиме, тобто особо на нього нагрузка, там лотки, ящики, м'ясо положить А так а і взагалі, хто собі буде робити, то кидайте маленькі розкоски, такі косиночки. И также побелил той сарай маленький. Будем завтра делать отъем. Ну, тоже снимем ролик. Короче, вот так. И сейчас занимаемся зачисткой. Почистим, не будем пока ничем скрывать. Скорее всего, мы потом е, просто линолеумом сверху зробимо и все. От отакі, так точно зробимо, як ми тут зробили. От. Обичний лінолеум, гвоздиками і дуже удобно витирати взагалі чітко. Якщо тут кладеш м'ясо, сало дуже удобно протер, отлично. А це ми хочемо убрати зараз оцей холодильник, теж в ту кімнату, в м'ясне відділення. І продовжимо теж цей же столик туди до кінця. І в мене ще такий лінолеум остався. Це старий совєтський лінолеум ще тих времен крепкий. І теж сюди хватить. Ну а на той стол виходить, що треба буде чи купити, чи знайти старий і теж робити. Це виходить це і там ще один, щоб вони однакові були. І отже ми теж такого типу, як той, ну той з новий шалюк, а цей з старого, грубо говоря, таке, як типа поддон розібрали і теж так само зробили і ножки. І теж розпустили якийсь брус. І теж столик хороший, оббили його лінолеум. Красота. Тоже так для розділки, якщо треба на будущее. Коротше, такі от у нас діла. Погодка хороша, шепче, сонечко, все прекрасно і все отлично. І на столик хватає, виходить, щоб зачистити одного круга оцього ліпісткового. Ми спочатку весь брус віддільно позачищали, потім бокову шальовку і потім вже скрутили столешницю, верхню кришку і її зараз зачистимо і уберемо. Зараз я вам, ну а там у нас виходить комната де мій гараж. и рядом комната, а то там мясное отделение. Ну, я потом покажу, мы там будем складать, что это же я туда холодильник, потому что уже начинается жара. Сейчас начнется мухи, жарища, то есть э, мясо, сало остывать не будет уже. И муха летает, поэтому мы туда перебазируемся, и холодильник хочется и туда. И будет так. Также мы зробили собі крючки с сашком, такі як у Андрея для м'яса. Вот такие. Дуже удобно підцепив, раз, раз. Ну, короче, попробовали сами. Раз, два, три. И дальше. Ну так трошки получайте, а потом покажу, как як получаєте. Благодаря Андрею, то дивився, як він робить, это це, і щось заповнив. И потихоньку повторяем и так робимо. Насчет канализации в сараї. Е, Мы уже выкачивали раз. Я купил фекальный насос и ним викачав. Ну одна вода, что тут. Викачав и все. Короче, канашка пуста. Все стікає, все четко сюда. Проблем никаких нема, то есть все красота. Вот тут таке. Таким ми займаємося. Щоб сказати щось грандіозне і щось новое. Ну нема такого. Все по-старому. Все по-старому. Так же спрашували, де Борька і Аська. Ось Аська. Жива, здорова. Он Борька. Сховалися в тіньку. О і сплять. Понаїдалися. То куча битого бетона, це з цього сарая. Е, демонтаж як був, то ми оттуда туди виносили, кудись його використовую. Ну і також той вагон я вже показував в прошлому ролику, ним займаємося. Коротше таке. Що там ще вам показати, розказати. Багато чого, ну не все зразу. Також оцей сарай газобочний я вирішив пустити під всякі хахарюшки. Ну таке, що не нужно там, не знаю, всякі там он, ліса, мішки, металу багато ми надемонтували із сарая, що розбирали. Це ж я вагон буду внутрішнім обшивати. Ну такого. І отут чисто сарай буде тепер під Хахарюшка, бо ніде все ставить, нема де там мішки положити, там ті ж сковородки, бензокосу, бензопили немає де. А так тут буде. Я тут теж якби хотів спочатку зробити щільовий пол, викопати оцей весь бетон, підняти, углубитися, пліти якраз би хорошо б трьохметрові лягли. А потім подумав, не треба мені. Тут мені треба і обичний сарай для ну, для таких вещей, ось як тут. Його нікуди, навіть ті ж самі колеса, зимні, літні сюди положити, там іще щось. Тобто дуже удобно. Треба порозбирати ці перегородки, вони вже не нужні. І буде отак. Ну а цей сарай ми готовим, то вже покажу. А так от отакі діла. А так виходить у нас столик. Тобто кому треба столик там для розділки, ще для чогось. Для дома взагалі супер варіант. Із шальовки, простий, недорогий. Кстати, кровать я сьогодні заходив, дивився, так як ми зробили двоспальню, 7 чим-то тисяч гривень. 7 з копійками. Поэтому лучше самому зробити. І ми зараз як убираємо когось на м'ясо, зразу буржуйку затопив, там вода кипить, ну якщо треба помити там чи що, щоб кипяток розвів, помив, сполоснув, отлично. То есть каструлька то, що надо. Ну а такий ось Санька у нас. Уже айфона в нього немає. Сьогодні купив він другий беушний, естельку, ну вроді би нічого, вечором подивиться, що як. А то так. Він ще його не знав, цей новий телефон, що в нього 5 появився а там завтра може скаже такий, не такий. Йому тяжело угодити. Той телефон не такий, той не такий. Сашко. Це ж Санька, ми козирівочка так гнули, самі робили взагалі. Класняче вийшли. Зараз дощ, не дощ і витягує. Ми коротше, їх два рази переробляли. Спочатку Самі шляпки оці іменно двоскатні, вони чуть ниже. Воно там внутрі дуже здоровий об'єм ну, для продува вітра. Ну внутрі була душегубка. І ото ми потім опять залізли, підняли їх вище на 15 см. Воно не скаже, що вони підняті на 15, бо скати, а так на 15. Там, ну Зараз отлично, циркулює отлично. З цієї сторони вікна я закрив, ну, щоб сонце туди не попадало. А з тієї сторони зараз будемо робити і приоткриємо вікна і буде отлично. Також ми на кар'єрчик зробили каліточку собі. О, Щоб не то ми шифер ставили, а зараз каліточка відкрив, тачки взяв, що треба. Поїхав. Коротше, так. Що, обмітай, Санька? Ну, отлично, да? Та отлично, да. Оце ж Юльки попався такий хазяїн, хазяйковитий, як Сашко. І щіточкою вміє робити. І наждачкою терти і все. Та чим він тільки не вміє робити? Ну тож. Не, хороший Сань, да? Отлично. Пойдет. Так, отлично. Дивилась сьогодні, скільки взагалі. Це не такий сумасшедший. Кровать, я ж кажу, більше 7 тисяч, да? Да. Кровать. А ми будемо робити ще одну спальню. Ну потім вже її покажемо там. Дозакажемо. Коротше, такі, друзі, діла. А цим ми займаємося. Саня каже, кому треба кроваті, столики, обращайтесь. Він здере недорого. <laughs> Все, всім пока. І пальчики вверх. Чао!